Kituo cha daladala kilichoko Lang'ata jijini Mwanza Jeshi la polisi mkoani Mwanza linakutana na madereva wa daladala, kubwa ni kutaka kufahamu kwanza kinachosababisha kutowafikisha abiria kituo husika kwa mujibu wa leseni zao, lakini kinacho sisi tupa uwia ugumu ni hawa bajaji. Abiria wengi changamoto ya usafiri inakuwa kuja mjini, kwa hiyo mtu anaamua kuja mjini, sio kwamba mtu anakuwa amekatisha kwa, kwa maksudi. Sababu hizo zikaonekana wazi hazina mashiko katika kusimamia ulinzi na usalama wa raia na jeshi la polisi Mwanza kueleza mpango kabambe kwa vile vyombo vya moto vitakavyokatisha ruti. Narudia tena, acheni kabisa kuangaisha abiria wa watu hapa jijini, fateni sheria, fateni nini sheria, fateni taratibu zilizowekwa na mamlaka zinazohusika. Hapa Kamanda Mutafungwa anatoa maelekezo kwa kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Mwanza. Tengeneza vipeperushi, kila daladala iwe na namba ya simu ya RPC, iwe na namba ya simu ya RTO, iwe na namba ya simu ya DTO, ili wananchi, ili abiria wakiingia, tutawafikia popote pale ambapo wataamua kujificha, na tukichukua, mimi nitatekeleza kama nilivyopewa maelekezo haya kwa haraka sana, na ninaingia kazini. Niko tayari muda wowote, kwa maana na masaa yote 24 kufanya kazi kuhakikisha wananchi wa jiji la Mwanza wasafiri salama na wafike huko wanakokwenda, kwa sababu jukumu hili ni la kwetu sote. Wenye mamlaka wa usafiri wa ardhini LATRA wanaeleza adhabu endapo gari hazitafika kituo husika na waendesha daladala kujidhatiti kutii sheria. Kitendo cha kukatiza ruti au dereva kutokufika mwisho wa safari, faini yake kwa mujibu wa kanuni ya 24 BE e, faini yake ni shilingi laki moja. Waendelee kuzingatia sheria e, wachukue, wachukue, wachukue, wachukue taarifa hii iwe kama sehemu ya onyo kwao na kuhakikisha kwamba wanatoa sehemu A na kwenda sehemu B. Ni mwendelezo wa jeshi la polisi mkoani Mwanza katika utoaji wa elimu kwa madereva ili kufuata sheria za barabarani zilizowekwa na kuhakikisha usalama wa raia unapewa kipaumbele katika vyombo hivyo.